Mulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Khususnya para ulama, para masyayikh, para order Yeah, yeah. oferta. generally Kita berserah dan tenang selamat dari kezolim dan zolim dan sentin oleh setinggi. Setelah berus, setelah pernah jalan selanjutnya langgan gurusnya gengguh yang berasal selamat dari kekafiran, kefasikan, kefakiran, kemiskinan, selamat dari kredit, ate kotor, ate batang, ate kering, ate kering, ate lokan, ate mate, ate. Armatir berenang kuat iman, kuat Islam. Bisa memperjuangkan agama Allah di kodi dalam padalam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa nolak perjuangan-perjuangan pun para ulama. bisa tetap jalan, tetap perantara, tetap sebab aku kuat Islam berumat Islam, jajan Islam berumat Islam, mendengar Islam berumat Islam.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 Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita banyak bersyukur dan ajun dari Allah Subhanahu wa taala. Pada dalam bulan Ramadan bisa apa ngajian? bisa meningkatkan amal ibadah. Kalau buat takwa dan yang ini siang arena, ya, waktu malam atarawih, awitir berjamaah. Tak tadarus juga. Aku ke asawah. kita kuasa kelaban nyeke syahwat-syahwat epon farji terjukan syahwat-syahwat epon tabu bahkan juga mungkin dia lebih thank boleh cara nak puasa. Di samping juga nyeka syahwat farji dan syahwat tabu. Juga nyeka anggota peten dari kemaksiatan kemaksiatan. Bada boleh mungkin selebih thank boleh cara nak puasa pertama iki nyeke tabuk dari syahwat tabuk dari syahwat farji cukai Paskit nyeke cukai dari ngelakuin maksiat-maksiat kalau ben anggota PT. Boleh saya lebih, thank boleh mungkin. Hanya gelaki nyeke pikiran dari selain Allah Subhanahu Wa Taala saya kena keingat namun Allah walaupun saya bersepani ke makhluk tapi selalu fikiran mereka menyimpulkan bahawa makhluk mereka ciptaan Ewan Allah Subhanahu Wa Taala mereka kelaban mata atena mereka rasa dan namun Allah selain Sabu, Siapa nama? Allah. Dan dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali juga nerangaki bahawa puasa kento pada telok derajat. Pertama bahasa nering awam, nomor dua bahasa nering khusus, Nomor telok Pak senok reng khusus khusus Pasana orang awam orang butuh, pasana orang seistimewa, pasana orang seistimewa nah istimewa. Bahasan orang awam, mereka kun nyeka dari syahwat tabuk dan harji. Orang awam mak ni kun pikapin. Kau dah nyeka dari syahwat harji, dari syahwat tabuk pun tak kuasa ni kau. orang seistimewa, orang-orang sekhusus. khusus Kel tu benih kun gak disak melon Tapi juga nyeke anggota badan selain dari maksiat-maksiat. Benih pun tak bukan harji. Tapi juga entah nang sokokopeng, kopeng. Elong colo mata kapi. Benih kaya jaga tak sampai ngalapain maksiat. Benih namun sekarang tak Tabuk tapi juga syahwat anggota badan. Mereka juga yang eh, cakap. Jangan sampai pada anggota badan mereka melakukan maksiat. Muka-muka kita juga bisa meningkatkan puasa kita mereka sampai pada ketingkatan kita. Artinya pun benih namun mekat dari syahwat farji dan syahwat tabuk tapi juga mekat dari syahwat anggota badan nyeka anggota badan dari ngelakonin kemaksiatan-kemaksiatan. Amin amin ya rabbal alamin. Akan malam antar juga Bisa sampai depan Dia kata raja telefon Khawasul khawas Khusus khusus Istimewa Istimewa Yang kita din tu Nyeke abe Dari ngerepot Selain Allah subhanahu wa ta'ala tertin ki pikiran ko ta puten kapi ni kun karan Allah subhanahu wa ta'ala de oleh ni ke khusus khusus melarat pani Cuma kongang saus mungkin lakaran ben Allah Ta'ala penika epa ringan. Dalam bukna Allah Ta'ala. Kita pada kepahian kat dekat tingkat dia kepang kat khuasul khuas. Walaupun mungkin sulit orang yang saya paring macam gak ni pangkat macam gitu sulit. Paling tidak kita agak nintau di samping nyeke dari syahwat farji dan tabu juga meningkatkan nyeke dari maksiat tak anggota-anggota beten selain. Benikun tabuk ban farji sejaga. Ya tapi juga mulai dari atas. Mata, kopeng, elok, mata, tanang, sokok. Tapi banyak jaga. Dari kemaksiatan. Ini paling tidak. Sehingga orang timin. Saya terangkan ini kitab Ar-Risalatul Usyairiyah. Orang timin kento kerana mentepak bulan Ramadan panikah. Beni namung ngam petah syahwata tefarji dari syahwata tefarji ben syahwata tabu. Bahkan cukup ajau enah kemaksiatan di anggota peten selain. Bahkan juga bekal nyeke abe dari ngerepot seselain Allah. Ini orang dimin berdasar mentepak bulan Ramadan ni kan yang eka maragasa langsung esmen mas, langsung esmen Jadi pintu kadisa beni ngakui kancingan si biasa langsung ditutup dari semen. Jadi tak bisa keluar mas. Dia tak niat keluar. Ni kau orang kimin macam tak dita. Namun Ibrahim lubang ni gini. Kau Ibrahim lubang ni gini. Sehingga sirkulasi angin panikan bisa memadai ke dalam. Bermakna kangkui rajin ikan itu bisa apareng roti dalam setiap hari kangkui buka sahur. Kangkui buka sahur. Tepat pun sekebuan roti kini kata Allah pun. Ia pasraan ke saya bini. Alqi ilayya kullayaw min ru'ifan. Lek. Tang bini. Sebenarnya jawab lek ya. Engkau ya. Atren. Roti sebenarnya roti setong. Tak lebih. Roti setong. Ni kira kau kiongku. Karena aku lah tak secongku. Cik benih namun. Mekak dari syahwat farji tabu. Tapi cukan mekak dari kemaksiatan epon anggota-anggota peten selain bentero namu ngesibuh ajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ani seampun adalah setari bulan Ramadan maka pungkar menikah Labang sing aku semen tiap mula kena aku semen tahu yang mencapai gua kon sepenting penting pada ke elepa elolo tinggal keluar orang panikah dari dalam rumah panikah dalam dalam kamar siapun lain elolo menikah. Ternyata roti si telung ulo biki kisah tak lo uang punten. Tak lo uang. Berarti tak ada er punten. Jadi kun persiapan, kun persiapan ben kakuinya meraki deka sebini tentang terakata. Ulama Kena ternyata. Roti kali. Kini tompok ni hidung gamar. Tak ada er. Oh. Mon mungkin mungkin roti setong ke orang. Tak kira pada karen ni kan. Ha, Ini ke roti setong. Pakai tak ada er lagi. Kena. Utuh tanah pun bikin. Masya Allah. Bahkan juga ceret. Saya seinuman. Panika juga laki bakun pesak. Sebulan penting berarti panika. Nyeke. Bani namun nyeke. Dari perang si haram. Perang si benang. si oleh sekalipun mun ki bi sa nikah e teke merangin nafsu male nafsu panika tak sajen kuat male nafsu tak sajen lempo male tak katoroten nafsu panikah sebab mun katoroten nafsu panikah Ila ko tero kasi banyak menol. Makin walang angkoy roti. Laku roti ben roce. Dumalam roti roce kolak. Laku ne boleh meningkat terus. Roti roce kolak nasi. Sebereng. Laku ne boleh tambahin boleh. Ini kun sebereng. sampai tibu di nabanikan kita dak pi tanah mun abin nase ben golak ni ke pi benyan benyan eo eh, tu bulan puasa sengke nafsu nabanika bakun kuat karena kita ketorotan nafsu ni ki bakun ketorotan nafsu tetap nyinganyi karena malah ngangkui teeren teeren si manjaman manjaman lebih nyaman ni tempang buat si sebelum ni bulan puasa. Alebih ah, yang teeren. Sehingga nafsu tetap kuat. Karena tak ada dilemahkan, dilumpuhkan. Eh waktu siang, tepat malam menikah. Ini ah, kepasanan elatin. Eh, tepat malam menikah. Ini ke cucu. Yang tempat malam. Kerana kesih. Eh manja. Nafsu nak balik. Ki nafsu saja kuat saja nyingan ki nafsu. Jadi mana bithimin panik. Kacat lakar betul-betul lah siap. Ongkungi seen bulan Ramadan melolong matup dia ke ajunan epon Allah. Betul-betul asrat. Siap siaga. Kangkui. menjauh abak dari kemaksiatan. Asrat cong kuasa cong ku. Abak menikah. Merangan nafsu. Sampai betul-betul nafsu. -betul paling bisa dilumpuhkan. Sehingga abak paling tak laku yacet. Dan tersengke bernafsu. Kira yang dimin kita sampai akhulwat. Akhulwat. Sehingga lebih bulan Ramadan, paling bisa sampai depan dekat makrifat. artinya segentera. Karena siaki azat se eka cintain ingki panika Allah subhanahu wa ta'ala nyaksiaki kalaban ainil basir siaki kalaban ainil basir kalaban mata hati Allah Ta'ala penikah. Ini tunjuk ni tak bisa pun tak ia walatin kalau ben mata kepala. Namun bisa dia walatin kalau ben mata hati. Dan sebisa ketika din tu, ni ketak. Kening buja, oh tu akhulwat. Kau oh tu nyepeh. Termasuk cara nak nyepeh ngak kik buruk ini kan. Ketika mereka nikah. Langsung pas beton. Atau ber semen bas male cuntrong male tan di arpan boleh engkau ki indra ke anak engkau ki indra ke bini indra ke tetang kendara ka riak riak engko ki tero rekreasi dan lain-lain semacam jadi male tan di arpan boleh gini kata tu bah merolok ajunan ni pun Allah bas Sengke nafsu ben setan atau kebiasaan. Saya biasa aki kangkui leng leleng napaan kak disa. Nika pun lah sulit. Karena singa cek dek kak disa pun lah. Epa eh, putus sasa. Singa cek dek kain mainan. Singa cek dek kak menyamanan. Nika pun lah diputus asakan. Kalau ban sahabat cek ni cek lah kalah. Tak ada arpan ke angkui bisa siapa nari antara keluar ni. Ada arpan. Tetapi cuntrong hati panikah. Hati panikah. Napa nyamana difokuskan. Dek kajunan pun Allah subhanahu wa ta'ala. Ban panik aku tu khalwat panik orang sengaja ajarna orang lain kang kui dapat dak kata cuan kang kui dapat dak kajunan epon Allah dak kegeridana Allah dak kemusyhadah dak ke Allah ane ha, kacat lakar osa khalwat khalwat pani kata atap patrakat cek murid yang ding metur ha, khalwat mana bijepon ding Arab. Ini kecuga ni laku aki serang ajunan ni pun kusti Rasulullah. Sebelum ada wah. Rasulullah ni kan akhul wat kada. Rasulullah apa ni Semacam orang bersemedi. Tapi tak kata orang semedi-semedi ni orang-orang putih. Cik lakar semedi ni semedi ala Islam. Ini kan sebelum nak nyebar dakwah. Ini kan ki bersemedi kadak dengan ikuah hero, Dengan ikuah herok. Kholwat ini kepaling sekoni. Ini ke telur hari telur malam. Mohon bisa sampai petong hari, petong malam. Mohon bisa boleh sampai sebulan. Namun si paling sempurna, aku luat kentuk sampai pak polo hari, pak polo malam. Sebab terbunuh kanjeng Nabi, man akhlas lillahi arba'ina sab sabahan tafajjarat yanabi'ul hikmati min qalbihi ala lisani siapa-siapa orang saya memeloloh dek kajunan ipun Allah ini masa bak poloare maka deki dari aten dari ya bekal memancar sinar-sinar hikmah memancar sumber-sumber hikmah dari lesan. Sehingga lesan selalu bisa menyampaikan kalimat-kalimat sebermanfaat dari orang lain. Ini ha, kekutu pak hari lah kerana. Akhulwat memelolong dek ajunan Ipuan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dekik. Kangkui. Nutwaki orang lain ngajak orang lain, mengarahkan orang lain, abimbing orang lain. Kang kui dapat dak keridaan Allah. Bahkan kang kui dapat dak ke musyahadah. Musyahadatil mahbub. Kipa nikah kotuh memelolo kada. Karena ajunan ni pun Allah subhanahu wa ta'ala. Sengke memancar sumber-sumber epon hikmah ilmu-ilmu manfaat dari dalam ateh yang bisa disampaikan dari orang lain. Mereka elak aku aki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. kita menikah Waktu acer akhulwat. Acer. Latihan kada akhulwat teka kun seareh semalam mutiak in akhol wat nika enki nanang katibi menyendiri menyendiri menabi kanjing nabi ning kuah Pati cukun menabi rata-rata timin pada kena kuah. Apa dia rata-rata semenep Jimin kata ni berpacutan. Ni mereka menyendiri. Ibadah. Matub. Dan kajunan depan Allah subhanahu wa ta'ala. Kanjeng Nabi juga akhulwat. Dan ni kuah. Ni kuah hirak sangka gua Hirok kaito tertimul je kalau ben sebab e tempatan kanjing nabi tetapi tempat si bersejarah benda ni gua Hirok yang tercukun pas kanjing nabi kata yang kat sebagai seorang putusan sebagai seorang nabi pada kanjing Nabi kan tuan pun lah umur, ausia, Ayuswa, 40 tahun. Ha, ini kan pun lebih biasa berkhalwat-khalwat. Menyendiri kanjing Nabi ini. Kan. Paringin detik kegemaran tersendiri. Ini gua hiro. Gua hiro ini kan ini Jabal Nur. Ini Jabal Nur. kata kanjeng Nabi sampai sepuluh malam sini kan dan yang dalam gua kira apa ni kadang sampai lebih sampai sebulan saya kata saya kata dan kata di kanjeng Nabi ni kan khalwat ni kan sampai kadang-kadang kan sebulan kenapa saya ada erbo tak mikir kenapa saya ada er pun tak kita er fokus ke pengiran mun makan si akal wat je lah kalau melarat. Tapi akal wat dan kadang kik nyambi dong yang Nyambi sangat jagung dia punya. Ya, bani pun madep ke Allah. Ah, ha, tidak pakai madep ke jagung apa nak itu? Kau mak masih dah sebab. Ingat boleh ke jagung pak? Jagung rawa kerotok boleh. Tapi tak lembok us. Sampai akhirnya Rasulullah apa ni? Ketika seorang utusan. Ini ketepan akhulwat. Tepat nyepeh. illal adhim. Ini kesemaus. maus. Bini banyetel mus, sikpah nyetel sponsor. Rengawal cuwal. Rengawal cuwal. Bini sponsor. Aisyah buat bagai sepeker. jual jual sambil eh toroen musik. Jadi benih ke Allah pas begini. Padahal kau tu kak disak. Waktu na orang panik khusyuk kajunan depan Allah Subhanahu Wa Taala. Mati dia kajunan depan Allah. Dan rak rak buka. SN doa, ah, SN pernyonan. Paling istiyah benda doa, itu ah, tak disak. Tak perak buka. Karena Kenapa? Sebab apa panika si ampun la nyeke dari pengetahuan nafsu, nyeke dari syahwat farji, syahwat tabu. Nikah pun dah lebih banyak mulai tempang wangi kulak. Kalau aku nak makan kan kibur tang ni kan. Mungkin sejen sore, sejen sore kan. Ol, ol, banyak online apa? Lah banyak online lah. Ha? merangin nafsu kaangkui tak ngakan tak minum tak ajima ben semacam Pompon tepat ibu bulan Ramadan kita panik lebih fokus dari jenat depan Allah Subhanahu wa taala kita solat tasbih misalnya pun. Ini kan paling gampang tepat bulan Ramadan. Asalkan aku beri suasana kita. Aku beri suasana. Suasana solat tasbih. Suasana mau Al-Quran. Mas, entar ke langkah, mas. Entar ke masjid. terima Nabi orang yang kita ampun lah. Ata panik ampun lah. Bulan. Mefokus ada kajunan ni pun Allah subhanahu wa ta'ala. Pas menyendiri mas. Menyendiri. Nenek yang saya tempat, saya sekiraan, tak ada gangguan-gangguan, tak ada pengaruh-pengaruh saya meluk pada Allah kita akan beri suasana justru saya mak ingat dekat junan ni pun Allah aku beri kumpulan-kumpulan saya mak ingat dekat Allah Eki ah, Anika ada beberapa keharusan bagi orang yang saya terus terfokus dan keajunan pun Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, kita tu ikhlas niat. Bani, kita kena terus berkapura gitu. Kita terus boleh lagi ni. Jadi umpaman orang A, Riyadu atau berakhulwat, ingin menyendiri, ni kata usah ngakui, hapi aban itu futuh. Tapi selfie tuan-tuan. Jadi ini kamu pun terus fokus ke Allah. Penikin kena terus kata kau ni orang. Kau mau kita keluaran. Ini dia masa. Kau dia. Sa tengah bulan. Atau seminggu. Kau ada kita temu ben orang. Pakai kabar kau. Kan pun terus kemasyuran ni. pastukan parloh kada minta izin dak ke guru nah pas nyon doa dak ke guru nah malam terbiasa betul-betul bisa jauhin kemaksiatan dan bisa istiqomah ilmu taat ke Allah Ta'ala bisa fokus dekat junan depan Allah Subhanahu wa ta'ala Timun orang nyep ya Ikin nikah minta doa tak ada male itu eh, aki male apa panika kuat paringin kekuatan kekuatan pasalan orang nyepelika, angki atang ni Dekat nyepeng pun mulai kiri beri pun langsung ngerau. Apa boleh apa tak sepu kanan aduh. Ia nyepe mun ke nyepe nak. Ah. Kepa kun oleh nak apa mun nyepe ngani kan. Jadi usah angin tang. Engkau tu. Abiasa ki lapar. Tak ampun labu lah, kat kasak. Tak nyak banyak. Malah tetap lapar. Malah tetap lapar. Kita nyak banyak kan. Sebab peringat puasa pernikah. Merangin nafsu. Malah nafsu pernikah tak sampai terlalu kuat. Tak mempengaruhi akal. Tidak ada pelapar. lapar. pelapar. Tak waktu malam, saya tak nyang kenyang apa pun. Ngaga kenyang, eh? ambu bas. Ngaga nyaman, eh? ambu. Mana bi kurutan gula ni kan? Kurutan gula. Ini lah. kan mana ter Bunyi ngaku kui karyan pere. i kui tada isap. Kui tada. Bunyi pas aku nambahin melolo. Kita bisa gila pun kun ngakui tada na bisa. Keng pahaya ada kan bani kawa. Segedeng. Sambahin boleh, tambahin boleh. Ini kan tak. Cikun copok selepean gak sak cukup selepean cukup tadhe tadhe ni cangkir gak sak cukup pernah beliau kento ada er menengi setong tempat karena tempat pada kecet apa nyaman makan bersama aja mula Ini kacut rosan oh, oh, akaton akatonan akaton cek mata, ah. tak? Akaton cek mata. Tapi ternyata luang sekoni. Luang sekoni ambu pun. Mun se abidat ah, ergi rak-rak-rak ergi ya betul. Karena mungkin hormat, hormat orang lain. Malah tak tu dia abu si lain. Yang kemun si lain apa kemet gini. Si beliau kan aluang ah, suku ni tapi ampun. Si ada orang katon cik A ni. Cik A cik sekali. Mungkin orang lain malah teruk asik sekali. Si asik ungu si lain. Yang apa tak ada ungu kan. Sekarang pun, Ya Allah. Jadi, kerana beliau kan itu, ngakak nyaman ambu. Ngakak nyaman, ambu bunyi ngakak lah, ngakak kenyang. Bunyi ngakak kenyang ambu, ngakak, ngakak nyaman ambu. Mendai kerasa nyaman, kun kerek angkui kenyamanan dekan. Bunyi angkui, nampin lapar pun kasar. ni kan kuih nam bin lap. Karena orang ini ke kan kuih nampin bin, lapar mungkin telo ompaan, telo ompaan aja. Kok mungkin kuih nam bin, nam lapar, Tapi kan mari kini ke pakar nyaman tu. macam macik nyaman ada. Lu tambah boleh. Eh rasain aku. hari maaf, apa macam nyaman? Oh, beda aja nih. Tambahin boleh. Buh, macam nyaman. Mana lah? apa acang ngogok ni bedek nos ja puh maknya nyaman nos rek ye ya, berta was berta berta ni ka cepon orang arab berta berta cepon orang metode berta cepon orang arab berta Tak ada mungkin orang metode lagaran nepak orang arab akan lebih banyak bahasa-bahasa ni yang berasal dari arab bahasa dari Arab. Ha, karena di min Indonesia menikah penyebaran Islam nikah dari orang-orang Arab. Nah, karena saya ingat, saya sampai terpengaruh kita menikah tak lembur kering Arab. Sebab orang Arab ini di kanjing Nabi. Tiba-tiba orang yang terpengaruh kalau bukan bahasa-bahasa nak dia sabab misalkan ah, bahasa Arab sabab sabab sabab musabab eh. bahasa Arab ya kita masuk berde ni ke dari barodan. Saya terang lagi. Yang dalam setahun tebu bahawa aslu kullida'in al-barodan. Pangkal dari setiap penyakit panikan dari berde. Pangkal penyakit ni ke berde. Kenapa berde ni? Tabuk menikah. Posak dari kanan pun beritanya tabuk pesak di kanan ni ke berita ya pun dengar berita berita kasak semenjadi sumber dari setiap penyakit asdukul lidain al barada jadi sumber atau bibit setiap penyakit ni kan dari diberita Jangan sampai habis. Tepan ki puru mari boy. Tengle berde tabu ni kan. Mari apu ke rasa. Tengle berde tabu ni kan. Abah Orang hat sehat. Sece ke apa melarat. Aduh. ego. Eh, Oh, wahai raja melihat. Ketintarga masjid biasa. Anda ke patah ayu pun, wahai. Wahai. Kasak cik ring cik leberta ke kapi melihat. Bocor dengan wahai ni kata amunyi. Mun paham amunyi dengan wahai ni kah. Anten keridu melo. Lo ngaran Masjid, sebab berita ni dan selain dari katang ni melapar apa kipas banyak fikir buat dengan di dalam penyendirian epon kita Jika kampung lemu lain ki sebelumnya neneng isi tong tempat nyepi menikah. Ni kampung kan pun biasa aki kada ingat. Jadi ampun dah lapar kada. Masuk je mula lah cik saya ke kamar ni. Masuk ke kamar ni, dia ke badan pun dah lapar. Sebab mula ke badan berita, masuk ke kamar ni, saya kecil, okey lah, cucu kemi. Oh, kemi. Lah kalau war lebur. Saya menyendiri. Ya. Kecap masa boleh awak cu kentok air ila kentok mai kentok ni apa cucu si raja boleh kai keluar boleh ah bini kata ku dengan wisi akhir menyendiri dengan wisi lebih banyak was ketimbang bang menyendiri neneng i kamar penyendirian penik Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lagi banyak boleh. Syarat-syarat namun orang panikah. Berdi nyepeh. Kakui fokus dekat junat pun Allah. Kakui bisa sampai materak dekat atih. Sampai akhirnya bisa sampai makrifat. Sampai akhirnya pun musyahadah. Ini cara dengan ini. Ini. Kan? Mana kita kita ngantang sekali. Pilih saya anda. Dan kadang kita ngantang, Wah. Tak apalah aku jadi ego. Ada cakap lah kalau tak niatkan. Mak tegala. Aku pun niatkan tak niat. Dan kadang nyangkal dia dua. Jangan tak kira segala. Wah. Torok jadi. Oh. Berarti ilmu kasak. Cetak ikan niat dekana, Ada parlo nak. Malah ah. Eh tolak malah. Ilmu atin nolak. Ya. Torok mengaji. Atin ha, lah nolak ke ada. Mak bah bisa manfaat. Mak bah bisa barok. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala malam hari sawah siapa manfaat di dunia dan di akhirat amin ya rabbal alamin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin allahumma shalli ala sayyidina muhammad wa ala sayyidina muhammad sallallahu alaihi wa sallam ورسول الله وسيلته أن لها يا إلهنا ولكل كرب عظيم ففرج ما نحن فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا قريب اللهم أنت لها ولكل حاجة فقضيها بفضل بسم الله الرحمن الرحيم ما يفتح الله للناس برحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده هو العزيز الحكيم رب يسر لنا نسر بتمم الخير ومن سنة لنا نسر علينا يا ميسر كل عسر يسر علينا كل عسر فتيسر لنا سر الأسل يسر اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك وسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة واجعلنا من الذين لهم الحسنى والزيادة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم للشفاعة وعليه وصحبه بالسيادة وسيدنا أبي العباس الخضر باليمن ملكان عليه السلام للاستقامة وسيدنا الغوث العظيم الشيخ عبد القادر الجلاني رضي الله عنه ذي الكرامة اللهم جمعنا بالعافية والسلامة واقلقنا بالتقوى والاستقامة وعين من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا من سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين إن شاء الله kita terpaki boleh dalam setiap pagi dalam kegiatan dan frekuensi serta jam yang sama insyaAllah kalau berizin daripada Allah Subhanahu Wa Taala juga insyaAllah menjelang buka puasa selama bulan puasa insyaallah. Muka-muka sawas amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.